बढ़ गई अब लगेगी वहाँ पे कहा नाम है बाबा जी सियालकोट कर रखना है वो खींची चला जाए चलो उस्ताद अगले दिन

Ei, agora o foi? 嗯。 Mm. <laughs>